Halo semua, gue Yozora. Guys, kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya, di situ gue ada bilang kalau gue mau bikin uh, video melawan Belly tanpa Belly di arena. Alasannya simple guys, karena Belly ini kan emang GG banget ya guys, sakti banget gitu. Sulit banget emang buat ngalahin Belly di arena, apalagi di server baru yang katanya F2P sama low spender sekarang dipersulit buat dapetin Billy Hudson. Tapi guys, walaupun susah, gue merasa ini ngalahin Billy ini nggak mustahil guys. Makanya hari ini gue bakal coba ngelawan Billy tanpa pakai Billy di regular arena. Nah gimana cara ngalahinnya? Gue sendiri juga belum tahu guys gimana cara ngalahin Billy tanpa Billy. Jadi let's we find out guys. Let's we find out gimana caranya ngalahin Billy tanpa Billy. Tapi guys pertama-tama gue bakal uh, ngelawan yang rankingnya di bawah gue dulu guys jadi gue bakal nyerang ranking 5 nih Om di X dulu Nah kalau misalkan gue menang guys Gue bakal lawan ranking yang di atasnya Begitu terus sampai pada akhirnya kita ngelawan bos terakhir nih Om Bapau Tapi kalau gue kalah guys Gue bakal lawan lagi terus-terusan sampai kita bisa menang Nah jadi sekarang kita langsung coba gas aja guys kita bakal ngelawan tadi Om DX ya ranking 5 coba lihat dulu ya Om DX ya kita bakal lawan Om DX tanpa menggunakan Belly nah jadi ini formasi umum gua guys yang biasanya gue pakai simple ya sekarang kita coba kita nggak boleh pakai Belly ya kita band kita pakai hero lain. Pakai siapa nih guys enaknya? Oke, mungkin gue bakal bakal coba kayak gini guys. Gue bakal coba formasi gini. dan ngeliat apakah kita bisa menang guys let's go kita challenge guys gua nggak terlalu pede sih sama sama formasi ini tapi karena kita menang level ya siapa tahu aja guys bisa menang uh, mantap emangnya. Tapi res kita udah mati nih guys Oke, pertandingan pertama lawan Om DX kita menang guys. Tadi kita menang guys, tapi gue merasa kalau sekali percobaan mungkin kita hoki ya guys. Coba kita serang lagi guys. Om DX. Tapi kalau menang lawan Om DX ini sebenarnya wajar ya guys, karena level level kita kan lebih jauh lebih tinggi nih ya. Jadi udah ekspektasi menang lah. Tapi kita coba lagi guys, siapa tahu tadi hoki doang. Kita serang saya lagi ya. Kesempatan kita masih banyak guys, masih banyak tiket, tenang aja. menang guys ya mungkin kita emang masih terlalu kuat buat Om DX kita bakal coba yang di atasnya lagi guys sekarang kita coba ngelawan yang ranking 4 guys siapa ranking 4 Om Lucifer guys Om Lucifer kita lihat formasinya formasi standar ya guys formasi umum assassin vanguard kita coba setup yang sama guys kayaknya ini nggak berguna deh ngapain gue pakai ini ya gantilah ganti ini soalnya nggak nggak pakai gautier juga nggak dapet shield ya dapat dari ini doang dari heal oke kita coba challenge guys Om Lucifer kita gas nih stunnernya Oh mati guys Emang kita Kayaknya kalah nih kali ini kita Hitter kita udah mati semua guys Tinggal Support nggak mungkin menang nih guys ini udah pasti kalah nih guys ya kita kita skip aja ya guys kita kalah guys lawan Om Lucifer guys berarti kita mesti coba setup setup lagi kita cari Om Lucifer gimana nih guys tadi kesalahannya gimana kita nonton dulu guys kita nonton dulu kita analisa lagi guys kita jadiin satu ya kayaknya si ini nih si Randall perannya nggak terlalu gede ya sekarang kita coba lagi guys kita coba formasi lain kita coba line up lain ya sangat sulit sekali guys ngalahin si si ini nih ini coba kita cabut kalau ini dicabut ntar lu darah yang paling gede siapa nih paling kecil paling kecil sih ini nih ini kalau dicabut ganti sama kereta ya kita ganti kereta ini kita ubah jadi ini ya bisa menang gak nih guys formasi begini guys ini kita kita geser dikit ya kita ganti sama penrun coba guys kira-kira menang kan nih guys kita coba ya kita coba formasi kayak gini let's go emang ngalahin Belly misi yang sulit guys kalau kayak gini diincer sih ini nih dua aja ya guys biar cepet wah mati duluan SNA gua masih kalah guys Oh menang nih kayaknya nih Tinggal healer doang dia Oke kita berhasil menang guys Tapi kayaknya ini menang hoki deh Kita coba lagi guys kita ngelawan Om Lucifer lagi ya sekali lagi ya kayaknya tadi kita menang hoki ini coba jadi di belakang guys Oke, okay, let's go. Menang kalah nggak apa-apa guys, kan kita ngetes ya kan. Ayo Emma menang lagi guys berarti emang emang ini emang yang menang ya guys sekarang kita main lagi guys kita nyerang Om Cimol ya kita coba serang Om Cimol Om Cimol nih ketiga formasinya masih mirip-mirip guys kayaknya gue bakal coba begini deh ini gue terdepan kali ya eh kalau gue terdepan nanti reses skillnya ke sini oke oke coba kita coba formasi yang sama guys, kayak ngelawan tadi Om Lucifer. Kita coba ngelawan Om Cimol. Ya tadi gua nggak meratin ya level Om Cimol. Langsung meninggal guys, belinya sama si Skur. kayaknya tantangan sebenarnya nih Om Bapau nih menang guys gue bakal langsung lawan Om Bapau ya guys ya kira-kira apa bisa menang nih lawan Om Bapau Om Bapau tuh level tinggi-tinggi tuh 218 218 ininya 237 coy 3 level lagi mentok Gua aja baru 220 beli gua. Kita pakai formasi yang sama ya. rest depan, Mas Rani, SNH, Emma sama Krete di belakang. Let's go. Ekspektasi kalah guys, tapi nggak apa-apa lah. Woi, nggak bergerak sampai mati. Nice, imun. Wah, kalah ini guys. Oke guys, tadi gua uh, sempet lupa ke record. Ini uh, recordnya keputus tengah jalan ya. Ini gua gua gua tunjukin video tadi lawan Om Bapau ya. Kalah kita guys, kena bantai. perlawanan sama sekali guys luar biasa kita coba lagi guys it's okay kita beli tiket lagi guys beli dua lagi masih ada bisa tiga kali beli lagi gimana ini ya kita oh ini ini ini, ini. coba kita ganti nih ini kan pasti diincar nih jadi nggak kelindung sama shieldnya Mas Rani berarti ini mesti gua taruh belakang nih sebenarnya Sena nih Sena gua taruh belakang ini begini kali ya ini gue tukar ke sini biar ngincernya si ini nggak ngincer res oke okay guys nggak apa-apa kita coba lagi guys emang sulit memang lawan Belly lagi aja kok mati langsung dua-duanya guys tiga-tiganya empat-empatnya dahsyat emang ini Om Bapau nggak percuma jadi sultan ampun gak ada yang mati guys penuh semua darahnya tenang kita masih ada tiket lagi guys Oke okay guys, tadi kita udah ngelawan dua kali nih lawan Om Bapau. Kita coba lagi guys. Om Bapau emang dahsyat nih anjir. kita coba ganti guys kita ganti sama ini kali ya ini kita balikin pakai Brian Hill sama Vision Stone ini kita ganti sama apa aja lah nggak ngepek menangkah begini kira-kira guys Mending ini gua taruh depan ya. HP-nya gedean mana nih? Kecil banget. Oke okay guys, kita tidak menyerah. Kita gas terus sampai menang guys. <laughs> walaupun kena bantai kita harus tidak menyerah Wah, uh, langsung mati randalnya cuy nggak menang juga guys gimana ini kita ngalahin belinya ya Apakah kita harus pakai dua healer, guys? Udah percobaan keberapa nih? Percobaan ketiga kita babak belur, coy. kayaknya ini nggak ada harapan deh menang lawan Om Bapau ini kayaknya pakai Belly juga gua kalah guys <laughs> dua healer kita nggak usah pakai SNH coba kita pakai si pakai bor kali ya Two hours later. Oke okay guys, setelah gue tadi coba utak-atik ini itu gue mau nyoba nyerang lagi nih. Nyerang si Om Bapau Sultan kita. Ini sih gue ekspektasinya kalah guys, tapi tapi siapa tahu ya. Gue kayaknya penasaran nih sama hipnos nih. Tapi masih putih guys. Gak bisa ngapa-ngapain. Oke kita coba lagi ya guys ya Gak apa-apa guys Kalah biarin lah Yang penting happy guys Ngetes-ngetes sono sini ya kan Oh kok ngincernya Mas Rani gua coy Mati Mas Rani langsung santai lagi guys guys kita gimana ini guys ngalahin belinya om bapau ini udah udah percobaan keempat nih guys kita lawan om bapau dan gak menang-menang guys Ini seminggu kayak gini ranking gua 10 ini. <laughs> Tapi nggak apa-apa guys, demi melawan rasa penasaran ya, Kak. Ini hari ini gue bakal lawan terus pokoknya sampai tiket gue habis guys. Kita ngelawan Om Bapau sampai tiket kita habis. Apa ini gue taruh depan ya? Depan gak ada bonusnya sih. nggak bisa nih si Res nggak bisa ditemenin bisanya temenin Emma temen hitter bisanya nggak bisa ditemenin kereta dia oke okay guys kita coba ntar deh eh salah lagi gue salah pencet guys coba begini hmm. kita coba formasi nekat guys uh, let's go coy langsung meninggal emang eh, gua kena skill udah nggak ada hiternya lagi guys bubar jalan langsung soalnya Belly sama Res ini kombonya lumayan emang lumayan bagus guys udah berapa kali kena bantai guys Satu, dua, tiga, empat, lima kali guys kita dibantai Om Bapau ini ini satu tiket terakhir nih ya terlalu salah The poin gua, poin gua masih jauh lah dari peringkat 3. Kita gas lagi <laughs> Om Bapau, guys. Two hours later. Oke okay guys, setelah gue kutak-atik formasi lumayan lama, ini akhirnya gue putusin gue bakal pakai formasi ini buat nyerang si Om Bapau nih. Ini tiket terakhir hari ini. Kita coba langsung aja guys. Oke, okay, let's go. ah langsung meninggal loh randal gua Nice Mati lagi Emak gua guys Ternyata formasinya masih nggak masuk kita guys kena bully sama om bapau Oke okay guys tadi tiket gua yang terakhir ya udah gua pake total kita kebantai sama om bapau 1 2 3 4 5 6 kali guys ini tapi petualangan kita nggak berakhir hari ini guys besok saat refill kita lanjutin lagi petualangan kita guys kita menantang Beli tanpa Beli Walaupun tidak <laughs> sukses Kita harus optimis guys Kayak gini emang formasi yang lumayan sulit sih guys di dikalahin Ini gue formasi yang gue pakai buat defense dan biasanya gue nyerang juga pakai formasi kayak gini tapi gue yakin guys ada cara buat lawan Belly cuma belum kepikiran aja oke okay, guys uh, mungkin segitu aja dari gue hari ini kalau kalian suka konten gue boleh di subscribe guys thank you